Elliot Oui Allez, tu arrêtes ton jeu de minutes, s'il te plaît, et tu viens m'aider à ranger ta chambre. C'est pas à moi de le faire toute seule. Oh la vache Elliot Elliot Elliot, je t'attends Si je dois venir te chercher, ça va mal se passer. Marie Allez, mon chat, viens Viens m'aider. Je range pas toute seule, c'est pas à moi de le faire pas là pour ça. pas là que pour ça. Ça. Machine. Ça, je peux. Ah, il était là son livre de maths. Elliot, mon chat, j'ai retrouvé ton livre de maths. Oui. Ouais, ça va. En bas, il joue. Non, c'est pas bien. Bordel, Olivier, j'en sais rien. Non, je lui demande pas combien il a tué de gardiens magiques. Comment ça, tu fais un concours avec lui T'as quel âge, Olivier Bon, écoute, tu fais ce que tu veux quand tu l'as les week-ends, ça m'intéresse pas, mais tu lui mets pas des défis comme ça. Pourquoi Parce qu'il est scotché sur son jeu et qu'il ne m'écoute pas. Bon, ça, c'est pas grave ah, oui, il a fait ses devoirs. Bah si, c'est important qu'un gamin apprenne à ranger sa chambre. Bon, pourquoi tu m'appelais Maillot de bain Bah oui, il a un maillot de bain. Tu veux l'emmener à la piscine Ah. D'accord. Bon, bah je lui mettrai de la crème solaire aussi. Tu n'oublieras pas de lui en mettre D'accord, je dis rien. Ok, ok, bye. Allez, j'ai compris. Courage, ma fille. Range a ton petit mal. Apprends à chasser les gardes magiques. Elliot, je commence, tu viens maintenant. C'est pas aujourd'hui je vais y arriver. Hein. Quel con. Pas important de ranger sa chambre. Bah si, c'est important de ranger sa chambre. Quel con, il m'aura fait chier jusqu'au bout celui-là. Quel con, ras-le-bol, je vais me tirer. Il va le garder 7 jours sur 7. Son fils, il va voir ce que c'est que de s'occuper d'un gamin. Ça, ça, je vais le mettre dans le placard. Il va très bien. Son sac à dos, je vais le mettre tout de suite à milieu. Parce que si j'oublie, il va encore me faire un Il ne va pas vider, évidemment. Oh, Qu'est-ce que c'est que ça quand tu m'as embrassé mon chéri <laughs> j'ai beaucoup aimé quand tu me tiens la main dans la place. je voudrais que tu m'embrasses demain à la récré j'aime quand tu <laughs> m'embrasses et que tu mets la main et que la maîtresse ne voit pas ce qu'on fait. <laughs> Ah, c'est pas vrai. J'y crois pas. Il a une copine. Ah, il a une copine ton papa est trop cool. Ma maman le kiffe bien. On va à la mer. Tu viens avec nous, on pourra se faire des bisous. Il va partir à la mer avec sa copine. C'est pas possible. je suis là comme une conne à ranger la chambre. Pour là pour les devoirs. Écoutez, les petits princes au chocolat, le judo, le vélo, les surprises, la PS4, les gardiens magiques. Moi, je prends des vacances pour m'occuper de lui et eux, ils vont partir au bord de la mer. Tout va bien. D'abord, il a dit qu'il m'aimait. Il l'aime pas, il me l'a dit. Et puis, elle fait que des fautes d'orthographe. Ça va pas durer leur histoire. C'est pas sérieux. il a que 8 ans. Elliot Elliot Ça te dirait de rester avec moi ce week-end On aller chez Disneyland